ついたぜこの番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。 カズ準備しといてはいタイミング見て入ります今だ I keep thinking about this story. There's this video. that kills you seven days after you watch it. The second it's over, the phone rings. And this boy says, Ugh. Oh, oh. Eh, tuh. Nggak dimasukin aja mas. Di sini parkirnya 2000 loh. いうつもりでしょうまさか何事もなかったように話しかけてくるなんてことは の世界へあなたはつい先ほど不幸にもなくなりました短い人生でしたがあなたは死んだのですお h かい so f u c もしかしてジャンクとグリッドマンが連動してるのか私やってみるよ内海君の言葉を私が響君に伝えてみる

Yo, what's up Flex fans? We're gonna check out the new green screen. It's awesome. I think you're gonna love it. What? 届かない場所で僕ら恋をする時計の針の二人は求めに見ながら進むそんな世界を二人で